السلام علیکم دوستوں میں ہوں بابو جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں جدون فونکس ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں عید کے دن میں اور میرا دوست چائے کے ارادے سے نکلے ہیں کہ کہیں جا کے چائے پیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے عید کے دن لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام ہوٹل بند تھے پورے علاقے میں صرف ایک ہی ہوٹل کھلا ہوا تھا اور اس کے پاس بھی وہ چائے بنانے والے اور پراٹھے بنانے والے کاریگر وغیرہ کی کمی تھی لوگوں کی کمی تھی یعنی عملے کی کمی تھی تو رش بھی بہت لگا ہوا تھا تو فرید نے سوچا میں نے فرید کو کہا کہ یار آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی مدد کرو وہ چھوٹا سا بچہ چائے بنانے لگا وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں اور وہ جو بچے کا باپ تھا ہوٹل کا مالک داڑھی والا وہ پراٹھے بنا رہا تھا تو فرید نے اس کو کہا کہ یار یہ پیڑے آپ بناؤ مطلب اس کو پراٹھے کو بنا کے آپ توے پہ ڈالو اور باقی میں آپ کے ساتھ مدد کروں گا توے پہ میں پراٹھے کو تلوں گا مطلب انسانیت کے طور پر عید کے دن اور اس کو اکیلا دیکھ کے اس نے سوچا چلو جب تک ہماری چائے بنتی ہے تب تک ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو ناظرین ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کہیں آپ کو بھی ایسا کوئی موقع ملے تو ضرور لوگوں کی مدد کریں دوسروں کی مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دوسروں کی مدد کرنا اور اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل اور کرم بھی کرتا ہے جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہو جاتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک بھی کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں یقیناً آپ کو ویڈیو میں بہت مزہ آئے گا ٹھیک ہے دوستوں خدا حافظ کیا بنا کے دیا کشنیا مجھے زمونږ چایم تیار که کنه ټوله ورځ به پراټې پخوو ستا چھوټي شوه ډېره مهرباني یاره کشنیا یا اس کا چینی سره جدا جدا ښه ہاں راوانا لکه کوچنی په پکې ډېر مزدار رالی وای دی پکې هم راغلی لکه